kitegeeza nti channel online medias uganda nkakasa nti mu channels zonna eziteekeddwa okubaako omuntu wakkalira nassaayo ebirowoozo bye ebitali mukkakibwa yeddokere nkyo okugamba nti tuzze kuwansiganya kwa birowoozo byakulwanagana wabula okwezimba nakwagaliza okuba nti otwegattako ku online media olw'ensonga ezitali zimu ezitwalagana ku ggwanga political social economic ne religious kulensonga nti gwanga tulomba mu katonda tuinza kukirekayo naye abaffe ate okwewomba mu ggwanga lyaffe bwe buwanga omutandikira obuwera 11112 obuzimba eggwanga uganda nakwagaliza ebbanga lyonna okuba omuweereza omulungi ku kigambo federal system oba unity in diversity n'okutunulira butya bwe tuzimba eggwanga eryo nga tusinzira ku online medias uganda Thank you.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 Nsooka okutumira okuba abantu wammanga waliwo abatulabira e Norway waliwo abatulabira mu Egypt waliwo abatulabira mu Lesotho wano, wano kalulu omuddugavu waliwo abatulabira e denmark ne switzerland nti nno bambi mwebale mwebalege onaku olwaleero nziguse ne honarebo jakana nadduli e, mutabani w'olutabaalo si bwe kityo oba gundi nzogedde bubi onzijukizeno ntatoolo okyogedde ebitundu kikumi ku buli kipimu kina okubeera wabula monalebu okuba kwita kunanaagira nyinza kifrasinga ty onalebu banna online medias uganda hmm. ekigambo omutabani w'olutabaalo hmm. kitegeeza nti bakitaffe abatabaala hmm. oba bayita ba revolutionalist kubanga olutabaalo kitegeeza revolution kakati ate ffe ezzadde eriva mu abo abatabaala ye mutabani w'olutabaalo baatuzaala tukyali mu nsiko kuba nze nazaalibwa 85 mayi 19 lunaku lwa sande ate bano baafuluma 86 kiba kitegeeza nti ndi omu ku abo abaazaalibwa mu nsiko kyekitegeeza ekyo mutabani w'olutabaalo wenajja title eyo yes the revolutionarist son the revolutionarist son yes bano online media uganda nsensi okuddamu nate okubanga twoleseganya obwanga era ebbanga lyonna nja kusigalawo nga twoleseganya obwanga ku bitali bimu hmm. ebyo byempulira nga ddala bikka mu nze nga mbitegeera hmm. so si mukubyewaŋŋamyamu kwegamba okugamba nti omanye ate nga tomanyi n'otandika okunnyonnyola ebitategeerekeka okwewangamya <laughs> nabwe kityo nti njagala okubategeeza hmm. nze jakana suleiman nadduli mutani w'olutabaalo hmm. naye ninamu something gyenzize ntunuulira ku bana politics hmm. bwe tuli mu ggwanga uganda before to the point oba tutandika program naye njagala mbategeeze nti most especially kibiina kya nuupu ah, mukulu wange bobi wine ayinza okuba nga in one way or the other would not have an interest to meet me why ompulira bulungi nkuwulira naye ate tekitegeeza hmm. nti ye okuba ku leve eyawaggulu hmm. nze nina kuba kigenzigenzi not at all nabwekyo kyenjagala okubategeeza bana online media uganda naabo baagala nopu ngaekibiina ekyo hmm. sikiinako mboozi yonna gyenyiza kiteekako mbagambe nti nkiinako okuwalana kabeere oli muganda munnange simulinaako kuwalana naye tekitegeeza bw'ojja mu byobufuzi ntujja sirika busiisi olw'omukwano oguliwo mm. okole ensobaga nti ah, oyo mukwano gw'abangi it is impossible mm. ebyobufuzi criticism kyekifirst fact erimu enkulu mm. bw'oba tolina byafaayo nakutegeera kwamagezi gakugezaako kukuteeka mu kintu atist sirikirayo than commenting something which is unreasonable nga tekiwansa tekirina we kigatta nti muveeko oyo tubadde tukwagala abaffe okwagala kwama mu kusigaza okwo sikwetaaga okwekyana ekitaata era okwekijega mm, mm, mm, njagala njagala ng'ategedde lwaki nalibadde njagala omuntu oyo likewise nange njagala omuntu lwabikolwa bayibuli kyega nti mbalabira ku bikolwa bwabyo ebyawulo byobutuukirivu n'ebitali bya butuukirivu abaffe gwali eyo ng'oli mulinanupu ino mu mesagi yiyo ngikutegeeza lunye obitegeere bulungi ebbanga lyonna bwe njogera ku buganda hmm. nenkuba sebufu bwange mu nsobi ye oyo essaabasajja kabaka ronald muwenda mutebi wokubiri hmm. asobya okiwulira bwe bukeera enkya nenkuba his excellent president yoole kaguta museveni muna nrm lukulwe era saabalwanyi hmm. nemuga nti eyo nsobi waliwo ekiganya okutereera tebuyinza keera nkya on the two spiriars nemba nga nsobola okufulumya ekigambo noyagala atonjagalira awo nenga nti ku Bobi Wine wano nsobi mm. nova mwaka mwako nojegera nti olabika naye wegwanyiza bino si byakugwira bugwizi nga bwe tukwata ensene bwe tusugira ku mayanzi butegeevu bwe bukulembera sisobola kubanga nsobola okwogera ku nsonga ya buganda nenjogera ku ssaabasajja kabaka mm. kitawe Bobi Wine huyu bwe muba temwagala kuwabibwa oba kuwabizibwa mm. oba okukeera enkyo baga nti twabalabudde nti wano ensobi tukwate wali ne mukifuula nti ate oyo muwalanye nakigwanyizi muli baboofu nnyo era nga mukyali bato ebyobufuzi kuyigaŋŋana naye nabukaera nkya nendaba wanupu nga yawandiisa emesagi mbuoyo naye ataka yegwanyiza muli baboofu okwegwanyiza hmm. naawe wegwanyiza ojje tebakiteeka ku bobi wine yekka emyaka mu constitution kambayambeko 18 ekyo kimu hmm. okujja ku bukulembeze hmm. namba 18 gikuta okulonda emyaka 18 gikuweesa omusolo emyaka egyo kkumi na munaana gikuta okuwasa likewise muli baddembe mwenna gye muli ne mujja mwesimbawo ngaowulira nti olina vision esinga eya bobi wine esinga kuyejjakana nadduli naye togamba nti neegwanyiza etteeka linta ogenda kikola otya bw'oba toyagala kkuwabula ku nsonga ya bukyamu butambulira mu pate ekibiina kiggalewo omwana w'omuntu yenna ebbanga lyonna mwerabize bayibuli kyegamba amakuru mukyo yagamba nti mujjukizengaganya era nammwe mukubeerawo kwammwe ebigambo ebiwandiike bikira ebigambo ebyogere dwaki ate bwe ntuuka ku mmwe hmm. ne mbaako byenjogera naye nti nga bwe nasoma mu constitution yammwe sirabamu nsonga abcd hmm. n'ogamba mbu tateekeddwa kukoona ku muntu oyo bobi wine tasobya tolina kumukoonako waapi muba bajega baagala okoleki nsuubira okwagala kwabwe mm. kyenasinga okuzula mu kibiina kya nupu n'abaana abato kiyinza okuba tekiri ku bobi wine naye abawagira mm. bajja n'obukyayi bungi ne bakitwala nga relationship bwobeera n'okwagala okw'omukwano feelings for someone mm. so nga ate mu byobufuzi si bwe guba birowoozo bye bitugattaye noga nti aa okusinza ku kirowoozo eh, nekisobozo b awo nkakasa ntusobola okutambula fenna nebo bukeera enkya gwe nontegeeza nti nina kutwala elementi egamba nti bobi wine wi tulina muzimba oli muganda mwegatteko siggwamu kuba njagala kubuuza ekibuuzo kino mu bapuresidenti uh, ababiri gumu abajja okwesimbawo mwalimu omuganda hmm. sebaana yali mukyukuyo lwaki temwamuwa n'okikyusa essawa yalo nti lwaki oyogera ku muganda munno abaganda temwagaliza mukyali baboofu ba mitwe abaganda okwagaliza kwaffe kutambula nantegeera so si mukwano gwa lutentezi gutaliimu kuzimba oba ontegeera nabwa kityo biri mukaaga omuganda yali muwaali eyoani eh, ono omulenzi gwe baali basimbyeko omuganda dr ani agule yali ani erinnya liri abwe watyo yajja n'avuganya biri mukaaga mm. era nakomawo bbiri kumi na mukaaga nsuubira era tebamuwa kalulu abaganda babadde bajja lwaki bobi wine bwazze ate mulaga nti kiri special mm. yajja buli kimu akimaze ngaate tukyalabamu ebituli bimwetaaga okuzimba mutereeze si mbukyawe twagala ggwanga ligolola tojja kuŋŋamba nti weebereremu nebereremu ku ki kitwagala nti mulambule twebeeremu ku kino twasibaga ennyingo eno neno neno mu constitution twasibaga ennyingo eno neno mu manifesto yaffe twebeeremu ku nsonga ya federo twebeeremu ku nsonga ya unity in diversity twebeeremu ku individual merit ebyo bitegerekeka struggle nosense struggle muki n'agenda okubba struggle ekyo bakikola batya waliwo akola n'afunamu nga tatuuyanye kwebala ennyo that is struggle gwe bonyumya nti webeeremu mustruggle struggle which kind abajasi balwana entawula ti struggle kakati tubeemu magezi n'obwongo nti bobi wine alina ensobi mu kibiina kye ezeetaaga okugola zikimeyoffe n'abasigalidde okwegatta ku kibiina ekyo so sikeera nkya mugambako mbu oyo tasobya ate ensobi teriiwo alabika naye yamwega tamwagala bwagazi tamwagala bwagazi ani atalina nsobi mukubritisizinga museveni enkya neggulo lwaki temusirikirayo temu, temu ekyamuleeta kyo kyali kye yali after criticism naga nti kanneesimbewo yava buvi muggulu n'agwa kwebale nnyo kyembaga nti amagezi mugateekemu ne mwennyini mukulemu abawagira nope ebibiina bino si byo nti gwakikoze kiba kikyo okikolera ffe abasembayo ontegeera bw'oli kifuula nti kyo kiri person kyekiremeza nrm okuba nti weeri teri munsa museveni ekibiina kisekagendere ngaakiraba ate waliwo ebijja ebimeruka tubitundemu tweyaze tugende tuba netugattemu akantu kano eno nsobi tutambule ekyo kijja tujjayo naye ne buba bukeera butya tebuyinza kuba bwabwe newaba ali waggulu eri ku toopu hmm. ne bwali baafuuse pulezidenti mu ntegeera n'ensa y'obwakabaka bwe buganda n'abaganda entegeera yaffe tebusobola keera ncya nze majesica laiwoku ngende ensingaga ne bobi waini ku groundi ziki nti njagala kwegatta ku kibiina kyo bwe mba sirimu nsanga tezinnawera hmm. kanjira mbeera bweriba eweze gye muli ngaetegerekeka ndiwandikibwa ku bbaluwa eraga nti ekibiina kikikwetaaga ontegedde bulungi ekyokulabirako kyekiriwa 934 hmm. owekitiibwa samuson bazongere bwe bagenda okukomawo eri gye baali bagenze mu bungezi okugenda nga mutaputa hmm. yakomawo no ngaakoze omulimu munene ogw'okugezako okulinnya ku east african federation sole bwe bamala okukomawo wano eno abagenda nabo abayivu bonna baamwegaana abayivu kumi n'omu kubanga yali ow'ekumi n'omu nga yemutapu tekuba yali asomye luzungu teyali munnamateeka bwe bakomawo wano eno abayivu abo baamukuba ettale samusoni bazongere naye omu ku bo yategeeza ssaabasajja kabaka nti nkutegeeza waliwo ensobi munnaffe oli samusoni bazongere twagenda naye naye ebirabo byonna ozza obigabira bano abajja bayita ye wamuleka ebutale naye yasirika si mubulungi onfuna bulungi naaga ssaabasajja kabaka nti nga bulijjo byenga babituuka ate naye erinnya ye tuliteeka ku lisiti nti waapi bobaddeowa tebatuusanga onfuna bulungi kaakati kikyusa mu ssaabasajja kabamusoni bazongere yakissa mu mpale kuolonga bagenda jali naga nti tukulembere ku macha muntu ali wa Samson bazongere mm. bamusanga ali wakali mukuba mbaza ya sanku mm. all right not kusaba saje kabaka naga nti saba saje kabaka otuse mm. nti ochali yo munywanyi wange Samson nti dala wendi saba saje kabaka goli tema gwendi kwata namuga nti nzize wano babadde bajja bantegeeza nti byempeeza tebituuka nti ddala mm. namuga nti sabasajja kabaka nkutegeeza nti ebbanga lyonna mbadde ku kizinga naye gwe kozza olwaliro ne mumanyigo n'ekitiibwa kyo gwompadde eryata erinzija ku kizinga kino nsomoke engw ettale nakino bwe kifaanagana obwetoowaze bw'abakulembeze kye tubadde tunoonyaamu musooke kuba beetoowaze anaaba nga omukulu mumwana asooka kubanga muweereza wala bayibuli kyesoma naaga nti omutali yeetoowazanga abaana abatono obwakabaka bomuggulu libaggibwako nze nkinagguka ensituke wendi mbutegevu obwange netwala engaani eri nga ne betwogerako betwagala tukyuse mu nuupu ate munyiiga bunyiizi mubamu amagezi temubamu magezi kale mukyo musooke mutereze obusungu mubwejjemu kubanga obusungu tebulwana ntalo mubanuupu oba ate babobi bobi nenuupu byebiki bina enjawulo bebamu neze kigenda kwa ba commenting ebyekyane kito nakubira ku busimu tyinzo kuba kati ate walgize boti nze sigenda kwavula tutekemu magezi mbyobuweleza egwanga tsolo distula interest yo gwanga interest bantu ekyo bwe kikulema obato liwo ebyo political party teliwo wapi irwachi tojifudde mu kimu kidongo oba noga nti party yange e, business mm. bwe bityo n'abagaliza okuliza okulungi okusinza ku bibuuzo ebinaabuuzibwa naye ekyo kibadde kinfuukidde ekizibu yonna gye ndi n'okubategeeza nti aba nope you are not special we are equivalent to one another not at all teri pat eri special nga tetegedde bantu neggwanga lyayo teriiwo honorable ku nsonga eyo ah, katutandike n'ensonga eno kuba abadde oli ku nuupu yennyini kyonna kyonna katukizingire wano Uh, Dr. Besige, uh, we abadde ayogerako jjo uh, ne bannamawulire uh, wali ku ofiisi za jema mm. ez'ekibiina kya jema awo uh, e emengo uh, yavuddeyo n'agamba nti nno mu kusooka bayogerezeganyako kko n'aba nuupu uh, nga muno mwe muli bob wine uh, uh, n'abalala bonna nga ngaera ekibiina we we kitambulirako uh, ne bamugambako ku nsonga eyo eyakibiina kyabwe ekyo ekya peoples uh, uh, front mm. uh, for, for transition mm. naye ne babayinga idea omulundi ogwasooka kati ku mulundi ogwokubiri ne bagamba nti beetagira ddala ddala obudde bungi nnyo okulaba nti baddamu okwasesinga biki uh, uh, biki uh, dokita kano kiza besije bye yali abawadde maaso naye ate twagenza okulaba nti waliwo ate abanup bamembers abamu bebamakadi bo ne bagamba ah, ah, fe tetujja kubeera eyo naffe katusale eddiiro tudde ewa dokita warren kiza besije kifeefe Mm. ekyo kyogerako kyekyo bayibuli etugambye nti si buli mwoyo gwonna ogujja gyoli nti nva wa katonda mm. omala nga kugukema nkikuddiremu bayibuli etugambye nti si buli mwoyo gwonna ogujja gy'oli nti nva wa katonda mm. omalanga kukola ki kugukema mm. naye bannabyabufuzi baffe abaliwo olwaleero mu kukema kw'emyoyo egyo mm. ate bo bonna bayinza okubazanyira kuffe abawansi obwongo nga tewannabaawo criticism nakugezaako tuteekawo analytical situations ezinza otutunulya ebibiina bino ddala kiri wasoneyagobye neyayise nga bonna basobola okubanga enju bava mwemu ebyobufuzi kukettagana hmm. bwolemerwa okuketta hmm. ngaomanya gwe tolina gyoli twalinga tusomedde obutabo buno nga tuwa tusoma olulimi oluganda waaliwo katabo akanyumira nga sitatimenti yokka eyali ku mutwe hmm. nketta mubizinga gwe boga nti nketta mubizinga oli asooka kubuuza mu byonna kituufu nnatnaofunaga nti nketta mumasaŋŋanzira <laughs> nkaita mubizinga amakulu nti waaliwo nsonga yonna gyotunulamu nga yamagezi ogenda kukettayo mubizinga kiki naye amakulu ate agali mukataba ako mm. bwogasoma ogategeera nabwekyo bannabyabufuzi twewala okukakasa nti twetunulanga banketta mubizinga ate ne bukeera enkyanaga nti nope tugitunuddeko yalibadde wase mm. erina kuba genuine nga tekyatambula nakuzungazunga nabumpooko bwa bibiina nebeera stabilized ngaetaddeo principles ezitegereka omuntu kwateka okutambulira olwati tetunoonya ti nope wawe yegattira mm. tunoonya nope bagyegattako batya naye principles kwe tulina osinza tugyegatteko zezikyabulamu oba ontegedde nabwe kityo nobw'aba yaganya okwegatta ku kibiina kiri ekibiina si kyakkalwe okuteekawo ipod naye besige mu kujja kwalina kwegenderezebwa azze na mutima ki dwaki temwegatta ku kino ne mugaa nti wemuli era nga mulina amaanyi mwali badde musinzidde ku principles ezo ez'amaanyi ne mulaga abantu batuddewo si kwegatta ku nopu oba kuyita nopu ebegatteko abalina obbawagira si nopu hmm. bantu eno gye tuli gurawundi yesembayo kyenagambanga nti babesijja ekisinza obbasuula kubanga bwolaba kamuje bwekifuluma mu kiswa beeyisizza enneeyisa ya kamuje nti efuluma ssaawa nnya neekangabirira ku kiswa bweti omusiwo gumala kuggwayo neryoka efuluma hmm. babaddewo ebbanga lyonna beesijje nga mulwanyi yajja na mu 7 hmm. kyena gumu kyena mumukaaga hmm. n'atuuka bbiri gumu n'amwewaggulako n'ajjayo esimbawo amuvuganye nga bamututeze ekyo kimu mm. onfuna bulungi mm. besi gye yennyini ebadde ku kisizimu ye n'ekigambo kye mm. okuba revolutionalist oli omukulu omunalwanda museveni n'amutegeeza nti gavumenti yo teriimu makulu ne bwe badde efuga tewandde kyekitusudde tujje tufuge twefusimbeo tufuge era bw'abadde annyonnyola abantu abadde alaga enalem nga bweri embi tuddeyo kkeemabega kukatambi okategeere bw'abadde mu magye ani yaleeta ebyokulwanyisa nga byonna bifu naleta engatto nga zijja e china nga zakugulu oku azeetera maje mm, besige mm. enyonyi yaleeta nga zakipapajjo ekiwujjo kimu kimu bwe kiti ne bamubuuza mu baprochiwamenti mm. ebintu biwagula walimu obwongo oba wali obufunako lapsiti katwewungu samuhawo bwaba tayogeranga kwekyo ku kwitisizimu eyo naga nti ddala tulokose nga baibwega nti mugwenga muyimukenga naaba natutegeeza nti netondaku ebyo byasooka mm. naye olwaliro nsize nga nze kulongoosa sikiwulirangako kwitisizimu eyiye mm. etambulira ku ludda lumu nga eyiye tagiraga oba eyalowooza abantu babyerabira bwe biba bikyaliwo nga tabyetondanga mm. oyo talina njawulo najjo emberi ennyini liriko nebuwa enjalo teriiwo nabwakiti abanupu si kugamba ntugatta bibiina kussa hmm. magezi ku manifesito kikaaki hmm. na constitution tugikyusaawa abaffe abantu beetaaga ki ripoti tugikole ngaesinziira mu bantu eno wansi tulyoke tugisembeze tugende otutuuka 2 26 ng'ejjulirwa abayivu basobole okugiyingira oba wakati agiyingira nasemberayo ddala agiyingira okusinzira bo ebogera hmm. bo bagamba bo bewadde enaku abiri mu lumu okubanga bajja ku ground leve y'abantu okubanga babagamba omukaku ipad yabwe nokuba nti bo baani boba besije um, uh, besije uh, waliwo erias lukwago hmm. balubega mukaku hmm. bakeni lukyamuzi n'abalala abo bali mu kunoona kuvu bali mu kunoona kuvu omanye ekiba kyagaana kiba kyakola ki kyagaana kkiriza hmm. oba gaana ezonkanyanya kati tebakyayinza kudda buto kyentegeeza nti tebakyayinza kudda bujja fdc ne bweriba ekola etya hmm. tesobola kubaako westulira kigere ngaekulembeziddwa besije ebyobufuzi kubala na principles zitya teri kusosola kw'amawanga naye nga mukulembeza amawanga ebbanga lyonna nga obusosoze buli mummwe abantu bwe bali nkikuddiramu mu openness bawalana beesigerwa ggwanga lyo mu westana emyaka asatu mu etaano oli gye batufugidde beesige teri muganda ali reasonable alina kumwegattako ntitugenda kufuga kubanga babizza mu mawanga nokugabana kwa keeka kuli mu mawanga besigenyeze njagala bantunulira tuweri ku lisiti wane eno alaga emisolo gyo gibadde gyagisasulibwa mu ggwanga lino bw'abanga ddala ali mu opposition atulage nti emisolo tubadde tugisasula wano andage ku bibi ebibadde biwaayo emisolo mu bizinenses ze abisonga birage bannauganda abitulage nti bibyo bibadde biwa omusolo nze entambula bwe nti era nsobola bwe nti mukazi wa besigya yemuterako omukono okugenda ebweru yali ani okumuwa ekitibwa gamba ekigenda mu united nations mm. gamba nti his excellent president, his excellent president. ani si bobi wine eh, kwebala ennyo oyo yali eri mu kuvuganya mmwe nga naawe omuganda ova mu kugamba nti ovudde mu nyanja ofiire mu kadiba ennaku bazeewadde oba tebazeewadde hmm. kitanga oli yannumyeyo yekka yekka the maani okuba nti obutegevu bwe baali bamulabamu mu conservative party hmm. ate agenda kufuuka kiwowongole nga bukyali erinnya seritte omwo temuli mu makulu ekwegatta eh, kwabwe kitwali mu kyokulabirako kyekino besige hmm. onga wa fdc hmm. ken lucyamus hmm. cp n'ebibiina ebira bye bajja begattiramu ekyokka era nkya n'osima ekinnya kyekulungirivu ate n'oteekamu ekijinji nga kyansonda nnya nga byenkanyankanya sacamfrence teri kiyingira mu kinne waakyo abo bakyasaagamu buki busaazi kale bannayuganda muleke tuzanyira ku mutwe hmm. olwaliro munnabyabufuzi ateekwa okujja ateekwa kuba nga ayogera kigambo federal system amawanga gano gabeere gye gali nga geefuga gokka naye ngaekitugatta ne waba asigadde enya tuliyita president hmm. ne waba akyuse kufuuka prime minister tutunuulire mu migabo gyaffe tugenda kutambula tutya naye kino nkikuutira baganda hmm. nti okubonaabona kwonna bwe mutasseewo magezi kugenda singa gye muli ebbanga lyonna tubonyebonye newankubadde abaana baisirairi bamala mu ddungu emyaka makumi ana hmm. lwaddaki asatu mu etaano gikyatambula tukyabuzaayo egi mwegendeze n'okubaga constitution zemuteekeddwa okuteekawo hmm. nga zitunuulira emyaka etaano egiddako tuva mu kuvuunuka kw'emyaka makumi ana gye baamala mu ddungu oba nedda bwe tutasseewo magezi tugenda kufundikira ngaera still tuli momboze tubuuka tutya mu kino mm. sikupaalira ku buli kibiina kyolaba sooka okyaze mu principles zaakyo gwe ngaomuganda buganda eririddawa eyo equestion enkulu kubanga we are the factor mm. in the history and the politics of uganda ekyo si kiddamu ah, waliwo ensonga era nga tutotera ku besige bira 216 bwe yali eh, akalulu ako olwaggwa omusajja neyeerayiza mu ntebe yobwa pulezidenti ne bamuteekako omusango ogw'okulya mu nsi yoluku naye wano enaku nga bbiri emabega omusango gavumenti negudropinga n'agamba omusajja talina buzibu bwonna oyo politikisi wa uganda generaly hmm. bankutte bampaludde bansibye bantadde hmm. sina kyenkugattirako ategedde ategedde atategedde tokoze eki tolitegeera bana online media uganda nate specifically bannabuganda bannange hmm. then netuzzaako ebuyungu netugamba nti eggwanga uganda erikola obuwangwa 1112 erigwana okugenda mu kye tuyita unity in diversity hmm. ekireeta ekigambo nti federal system with the intent mm. of the individual merit work hmm. njagala mm. okubategeeza ebigambo bino nti tukyali mu kusaaga mm. ate nga twetaaga okwetunula mu ffe baani nja kubasaba tusetting prequisite mm. ezigwanidde nga ffe bannayuganda naffe abaganda mu siteeke yaffe ya sovereignity mm. okukeera enkyo bategeeza nti eggwanga lyagala kino bannabyabufuzi ffe abajja mu maaso gammwe tujja nga tulina bye tukwesa mu migongo gyaffe bye tutabagamba bwe tumala okutuukayo eri gye mutusindise ne tulyoka twewabulukuka ne tulaga kale entuufu najja nina interest yange newankubadde omuntu yali agamba bwati ajiddemu entalo toyinza kumwawula ajiddemu obusosoze tojja kumwawula ajiddemu obuwalanye obwamawanga agenda okubeerawo nga mu kujja kwe lazima impresite teri ku bantu yadde eggwanga atunuulira butya bwatuusa ebirowoozo bye biteekeddwa okulaga okwewazisa kwekintu ekyo hmm. tuteekwa kutuula ffenna ne tugamba nti dda bwe twetunulamu nkola kyegwanidde eyo esobola okujja eggwanga lyaffe okutambula gyonna awamu nabwa kityo nga tonnaduma hmm. keera nkya beesi gye yampise keera nkya negasse ku nuupu hmm. keera nkya waliwo ekibiina ekipya ekize keera nkya nti ndimu nrm nze kwensibidde nga tonnabakkeera nkya nti osibidde okwo principal pretaga tuddemu tuzaaze ebibiina tebiina gye bitutwala tewali tewannabaawo naalijja nga atandisa ekibiina kye nga bwe twali badde twesize ekya nuupu yaali badde principal z'ekibiina ezaazizizza ku bantu n'eggwanga lyabwe bwe kiba ekyo kiganye awo ndabira ddala nga dda tuli mu kwayo yawatali mmere ne bwoyayuuya situlo ejja kukuluma ne bwe kityo hmm. mbategeeza butegeeza era nga bwe tuli mu fe uganda gye tulimu eyawamu tukize oba tugaane hmm. twetaaga tweyazeeyaze kwabo abajja gye tuli hmm. ebbanga lyonna nabagazisa emirembe gya katonda emirungi nga tire mutabani w'olutabaalo youtube channel is channel 56 musubscribing ku channel yo kulegwanga lya mwe mm. kuba buli omujali kitegereka nti ngenda kuba nsomesa buwanga 10 na kamu mm. botuna malo okwetegeera febani mu buwangwa bwaffe mm. togamba kusomesa mu 20 nze omulango nenkomaawo mm. nja kusomesa obuwanga bwonga gwo omulango boba tobumanyi mm. kubera nkakasansi bulo kubukusinga kubanga i took the study very well Truth. era bwoba tobumanyi ojja busanga ku channel 56 hmm. ndi muki kyonna ki kyekiri ŋŋenda kusomesa byabuwanga omutali byabufuzi kwemanya era kyano ekiyinza ogitwalira emyaka nga kkumi n'ebiri hmm. okusobola okubala nti buli muntu ategedde obuvo n'obuddo bwe thara si kyangu kyakkeera nkya n'obisomesa mu kupakuka ne babitegeera hmm. ova kimu ku kimu nyinza okubisomesa konkalentire nga mu episode nemba ngikoze nga saawa mukaaga oba saawa ssatu ngaejja kuba esomesa ekiteresa ekkumi nessatu buli ggwanga kikumi kkumi nakamu nga tujja tusomesa nti okweyalula mu balongo ekyo kimu tugaa nti aa tuwasaŋŋana tutya hmm. nga yonna osomesayo entayale oba osooka eggwanga limu ne tumalayo byonna bibiri ne hmm. tukola siteeti eddako ontegedde obudde buwanvu nnyo budde buwanvu nnyo nnyo nno kale mu kyo kyano 56 okugisubscribingako ate era ogikyalinge kikulu ku lweggwanga lyaffe okujja nga twetegeera sijja kubaako omu nja kukyazaako ne bannanga bategeera era abalina obufumu nga bakakasa nti simanyi oba banaaba batya naye nja kuba mmaze omusunsula nti bwaba kyanayogera bwetuba tunyumizaamu kigwanidde okuba nti ajja kujja kiproducing wanaaba tamanyi atlist obutalaba feesi emu mm. mbaako abanambaako bempaako information najja agifulumyamu nfulumya egwanidde okwezimba kwamagezi tekuba kwomu sibwe gugwa sibwe kirina okuba kiringa okukeera enkyalo nga gwe mugagga ku kyalo omu era tekinyuma buli kadde kusaba lwaki tobawa buwi ntandikwa ne batandika ne mujja nga mutambulira waki wamu hmm. katonda bankuumire bwatyo abadde honorable jakana sulaiman naduli 226 bo baŋŋambye nkimujjukize nti bamwagala kuba pulezidenti bweggwanga lyattu uganda oba ayagala oba tayagala waliwo neyaŋŋambye oba oba kyetagisa sente meka tutandike zisonda okuva kati okutuuka 226 ee eh, tutunuleko nene eruweero eh, ewaliyoko olutalo eh, olwaleeta gavumenti eno mu 86 ee tulabike nga tujjayo ate omuzzukulu oba omwana eh, bwetyo ah, bwe tubadde mu episode y'olunaku olwaleero ah, nsigadde nze omwana w'emmere <laughs> aba oli owefumbe bwantunuulira omwana w'emmere ah, kity omutumba deriki okuba nti nno ensonga zino tutindiza olugendo ne tujjako eno okuba nti nno honarable jakana nadduli abeera azimulungula mubeereko musubscribinge ku channel zaffe ez'enjawulo okuli online medias uganda okuli fresh media uh, ah, saako ne keny medias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 uganda nakwagaliza ebbanga lyonna okuba omuweereza omulungi ku kigambo federal system oba unity in diversity n'okutunulira butyabwe tuzimba eggwanga eryo nga tusinzira ku online medias uganda Thank you.